नमस्कार आपले श्वान आपली मांजर आपला पक्षी असे जे आपले पाळीव प्राणी आहेत त्यांची काळजी आपण घेतो त्यांचं ओनर म्हणून त्यांचा केअरटेकर म्हणून आपल्याला कधी कधी त्रास होतो काही त्यांच्या वागण्यांचा आणि त्याचं काय करावं हे समजत नाही मेन कारण त्याच्या मागचं असं की त्यांच्याशी आपल्याला बोलता येत नाही. ते काय सांगतायत हे आपल्याला समजत नाही. मग करायचं काय? नमस्कार. माझं नाव आहे सौ. वृषाली आणि मी टेलिपथी ट्रेनिंग ह्याच्या सहाय्याने छोटासा माझा प्रयत्न हे कोडं सोडवण्याचा. एक प्रिंटेबल डॉक्युमेंट ज्याचा मागचा उद्देश असा आहे की ते डॉक्युमेंट बघून, त्या मधल्या ऍक्टिव्हिटीज करून, आपल्याला जे मनस्ताप होतोय तो कमी करण्याचा आपला मनस्ताप कमी झाल्यामुळे आपल्या प्राण्याचा सुद्धा बिहेवियर मध्ये फरक येतो, हे जाणून देण्याचा. तर दोन पानं, असे दहा पानांचं सेट आहे आणि तुमच्या वेळेनुसार तुम्हाला या ऍक्टिव्हिटीज करता येणार आहेत. बर आपण एकटे राहत नाही. आपल्याला परिवार आहे, आपले आपले स्पाऊस आहेत घरामध्ये, आपले वयस्कर मंडळी आहेत, आपली मुलं आहेत. यांना सुद्धा घेऊन हे ऍक्टिव्हिटीज करता येतात. अशी ही गमतीशीर ऍक्टिव्हिटी मी तयार केलेली आहे. आणि ती प्रिंट प्रिंटआउट काढण्याच्या मागचा एकच उद्देश, की कलरिंग ऍक्टिव्हिटी रायटिंग ऍक्टिव्हिटी केल्यामुळे मन हलकं होतं थोडस तर जरूर वापरा आणि ऑल द बेस्ट